Mapuche rakin. Kinye Kinye changel. Epu. Epungliu. Kla. Kla metawe. Meli. Meli wirilwe. Quechu. Quechu trompe. Cayu. Kayu Naranca Regle Regle Aliwen Pura Pura Wangulen Ayla Ayla Ryan Mari, mari Ngumin